Mau minum jeruk ya? Iya nih. Oh, aku tahu ketiganya. Kalau di Maroko harus naik unta dan cobain segernya es jeruk Maroko. Aku juga pernah loh ke Pulau Jeju sampai ke kebun jeruknya. Kalau di Amerika, siapa sih yang gak suka American Sweet Orange? Udah cobain belum? Minum Nutrisari, bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari dan tinggi vitamin D. Buat aku ya! Jeruk minum jeruk? Butuh vitamin C? Minum Nutrisari!